متابعينا اهلا بيكم في اخبار الحد الممتاز النهارده يوم مش عادي وكمان اخبارنا مش عاديه لاول مره وانا قاعد بحضر الاخبار كده ابقى فرحان ابقى مبسوط اخبار فيها تشويق فيها اثاره فيها شويه سسبنس كده يبين لك قد ايه في حرب دايره ما بين الانديه وكمان بعد ما نقول عناوين الاخبار النهارده عندي مفاجاه ليكم وهو ان احنا هنبدا تحدي في كل فيديو من فيديوهاتنا على قناه ابو بلال لكن هتعرفوا نوع التحدي ده بعد ما نقول عناوين الاخبار على طول ودلوقتي نروح على طول لعناوين اخبارنا العالميه وزلزال رونالدو يضرب هالاند ومبابي بعد قرار رونالدو بالرحيل عن يوفنتوس وبالتحديد بعد الكلام اللي طلع ورجوعه لريال مدريد في حرب ايه اللي ممكن يضر هالاند ومبابي لو رجع مره تانية كريستيانو رونالدو لريال مدريد ده اللي هنعرفه بس في تفاصيل الخبر تاني خبر معانا وهو ازمات كوتينيو مع برشلونه لا تنتهي ليفربول بيطالب برشلونه ب 50 مليون يورو بقيه مستحقات ليفربول عند برشلونه من قيمه الصفقه الغريب بقى في الموضوع ان برشلونه عايزه تبيع كوتينيو اساسا بنفس السعر ده والخبر الثالث معانا محاولات اقناع ميسي بالبقاء في برشلونه مستمر بعد خلاص ما هم انهوا صفقه اجويرو وحسمها دلوقتي في كلام بيتكلموا ان في صفقه تبادليه ما بين جريزمان وديبالا مع يوفنتوس والخبر الرابع هو رد على الخبر الثالث جوارديولا يحدد ويجد ضالته في جواو فليكس بعد قرار اجويرو بالرحيل عن مانشستر سيتي الخبر الخامس معانا صحيفه السبورت الاسبانيه وفي خبر على صدر صفحتها اقتراب الليجا من برشلونه والخبر السادس مستمرين برضه مع الاخبار الاسبانيه وصحيفه الماركا بتؤكد هالاند في برشلونه باتفاق مسبق من لابورتا مع وكيل اعمال هالاند اما الخبر السابع فهو هيشكل صدمه لجماهير برشلونه وهو الرد كومان لصفقه اجويرو السبب ده اللي هنعرفه في التفاصيل دلوقتي خلينا نروح بسرعه للاخبار المحليه والاهلي طبعا بيكتسح او بياخد النصيب الاكبر ونصيب الملك فيها الاهلي يكشف حقيقه هروب علي معلول الى تونس وخبرنا الثاني من الاخبار المحليه وهو ان الخطيب بيوجه اربع رسائل شديده اللهجه للاعبي الاهلي قبل مباراة فيتا كلوب اللي جاية لأنها مباراة تحديد مصير بالنسبة للفريق الأحمر والخبر الثالث من أخبارنا المحلية وهو أن الأهلي بينتقد تعيين أحمد الطيب بصفة متكررة ووصفه بالمعلق المتعصب عشان كده إدارة قناة بين سبورت قررت إنها تطيع بأحمد الطيب من لقاء الأهلي وفيتا كلوب وتعيين البلوشي. الخبر الرابع من أخبارنا المحلية وهو إن الزمالك بيؤكد إن كارتيرول لا يمثل مشكلة أو عبء مالي على إدارة الزمالك وهو أرخص من باتشيكو. آخر خبر معانا من أخبارنا المحلية وهو إن حسام حسن لاعب نادي سموحة بيؤكد لا أعلم النادي الذي تم بيعي له بعد ما قلنا العناوين قبل ما ندخل في تفاصيل العناوين دي قلنا في اول الفيديو ان في تحدي جديد انا ضفته للفيديوهات بتاعتنا وهو ان انا كل فيديو هجيب لك صوره لاعب وهو صغير عايزك تعرف لي مين اللاعب ده والنهارده معانا لاعب عالمي لاعب كان بيلقب بالطائر زي ما انتم شايفين صورته دلوقتي هل هتعرفوه ولا لا سيبوا اسم اللاعب ده لو عرفتوه في التعليقات تحت مستني الناس وعايز اشوف هل الناس تقدر فعلا توصل لاسم اللاعب ده ولا لا ندخل على طول في تفاصيل الاخبار بقى دلوقتي واول خبر معانا كان بيقول ان زلزال رونالدو بيضرب هالاند ومبابي هتقول لي ايه اللي جاب هالاند ومبابي لرونالدو هقول لك ان في كلام كتير جدا الصحافه الاسبانيه والصحافه الانجليزيه والصحافه الايطاليه كل الصحف بتؤكد ان ريال مدريد في اتفاقات وفي خلاص كلام نهائي مع كريستيانو رونالدو ان هو يرجع يلعب المواسم اللي باقيه ليه مع ريال مدريد في سبيل ان هو يخفض الراتب بتاعه بل ان هو ممكن يوصل للنص او اقل من كده كمان حتى كريستيانو رونالدو ما ابداش اي اعتراض على الكلام ده طيب ايه المشكله بقى اللي هتواجه هالاند ومبابي المشكله اللي هتواجههم ان هالاند بعد ما كان هيجي لريال مدريد بمبلغ كبير هتضطر اداره ريال مدريد تستنى على هالاند ومبابي لصيف 2022 لان عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بينتهي في صيف 2022 وبالتالي هتحصل على نجم وموهبه وعملاق من عمالقه كره القدم ببلاش وهالاند نفس الموضوع هيكون اقترب موعد انتهاء العقد بتاعه مع بروسيا دورتموند وبالتالي هتقدر تاخد اللاعب بسعر اقل من سعره الحقيقي هل فعلا ريال مدريد واداره ريال مدريد هيستنوا على مبابي ام خلاص هيدفعوا فلوس ويجيبوه لان هم مش هيقدروا او من الممكن ان باريس تقنع مبابي بالاستمرار خاصه انهم مرشحين ومن المرشحين الابرز ان هم يحصلوا على دوري ابطال السنه دي فهل ايه اللي هيحصل بالظبط ده اللي احنا هنستناه تاني خبر كان بيتكلم عن كوتينيو كوتينيو اللي ما اثبتش نفسه مع برشلونه واللي اساسا كلام كتير جدا طلع ان هو كان هيمشي من برشلونه الموسم اللي فات لكن كومان اصر ان هو يستمر مع برشلونه وبعد ما بدا ان هو يعتمد عليه رجعت الاصابه لكوتينيو عشان يبتعد عن الملاعب ايه اللي حصل بقى المشكله ان برشلونه بتفكر دلوقتي في بيع كوتينيو مش بتفكر ده خلاص هتعرض اللاعب للبيع طيب هتعرض اللاعب بكام هتعرضه ب 60 مليون يورو بس جايبين اللاعب ب 140 مليون هيبيعوه ب 60 مليون يورو الغريبه بقى في الموضوع ان ليفربول ليهم عند برشلونه من ثمن اللاعب 50 مليون يورو وكمان واجب الدفع خلاص لازم يدفعوا الفلوس دي فمشاكل كوتينيو مع برشلونه مش بس على الصعيد الكروي لا ده حتى كمان على الصعيد الاقتصادي خارج بيت برشلونه فايه اللي هتعمله برشلونه هل هيستمروا مع كوتينيو ام خلاص هيضحوا بالفلوس دي ويقولوا نتخلص من اللاعب خاصة ان اللاعب يعتبر من اعلى الرواتب اللي موجودة داخل برشلونة وفي سياسة تقليل الرواتب وتخفيض الرواتب فمش عارفين ايه اللي هيحصل مع كوتينيو داخل برشلونة خلال المرحلة اللي جايه. الخبر الثالث من الاخبار العالميه كان بيتكلم عن محاولات اقناع برشلونه لميسي بالبقاء وتجديد عقده ثلاث مواسم اضافيه. بعد خلاص ما كل الصحافه اكدت واجويرو نفسه اكد ان هو هيروح برشلونه لكن مع الوقت وده كان فيه لايف على احد مواقع التواصل الاجتماعي واكد ان هو هيروح برشلونه فعلا بكلامه الكتير عن برشلونه مش بس كده اداره برشلونه بتفكر انها تعمل صفقه تبادليه مع يوفنتوس ان هم ياخدوا ديبالا ويدوا لهم جريزمان هل هنشوفوا برشلونه منتخب ارجنتيني صغير كده ولا لا ده اللي احنا هنعرفه في الايام اللي جايه ديبالا هل اللي ما بيلعبش اساسا مع الارجنتين لانه بيلعب في نفس مركز ميسي هل هيجي برشلونه يضيف لبرشلونه ام دي كلام صحافه بس ومش هتحصل الصفقه دي لان الاثنين بيلعبوا في نفس المركز وديبالا مش هيلاقي نفسه مع ميسي واحد فيهم بس هو اللي لازم يلعب الخبر اللي كان بعد كده كان هو ان جوارديولا بيدور على ضلته بعد خلاص ما قرر الاستغناء على اجويرو فهو بيدور على حد يكون هداف حد فعلا يقدر يعوض المكان ده وفي نفس الوقت يكون شاب طيب قرر ان هو يتجه الى اتلتيكو مدريد نادي اجويرو برضو السابق او الاسبق يعني هو قرر ان هو يروح لجواو فيليكس جواو فيليكس الموهبه البرتغاليه اللي كل الناس متفقه على امكانياته لكنه لم يتألق إلى الآن مع سيميوني بالدرجة اللي الناس كانت متوقعة تألقه فيه الموسم ده إيه هي أرقامه وأقول لكم إيه هي أرقامه يعني جواو فيليكس بيلعب مع أتلتيكو مدريد الموسم ده 31 مباراة بيقدر إن هو يسجل 10 أهداف بس ويصنع 5 أهداف جواو فيليكس اللي كانوا متوقعين ان هو يكون كريستيانو رونالدو الجديد بقاله موسمين وشويه مع اتلتيكو مدريد ومش قادر ان هو يقدم فعلا اوراق اعتماده عشان يكون خليفه كريستيانو رونالدو. الخبر اللي كان بعد كده كان بيتكلم عن صحيفه السبورت الاسبانيه بتؤكد وبتقول على صدر صحيفتها النهارده بتقول الليجا تقترب من برشلونه اكتر من ريال مدريد لان برشلونه لو قدرت انها تكسب مباراه يوم الاثنين فعلا هتتغلب على ريال مدريد وتصعد الى المركز الثاني مره ثانيه واتلتيكو مدريد هتكون في موقف محرج جدا جدا جدا خلال الفتره اللي جايه لان خلاص من الممكن ان هو اساسا برشلونه لو قدرت انها تكسب مبارياتها المتبقيه وكمان برشلونه تتغلب على اتلتيكو مدريد وتعثر واحد بس لو تعادل لاتلتيكو مدريد خلاص يبقى برشلونه حسم الليجا لكن مباريات الليجا زي ما احنا شايفينها السنه دي كل يوم بحال الكبير ما بيقدرش على الصغير والصغير نفسه بيقدر على الكبير فايه اللي هيحصل مع الليجا الاسبانيه السنه دي الله اعلم احنا مستنيين هل برشلونه ولا ريال مدريد ولا اتلتيكو مدريد اللي هيقدر ان هو يظفر بلقب الليجا الموسم ده مستمرين برضو مع الصحافه الاسبانيه وصحيفه الماركا المدريديه بتؤكد ان لابورتا في اتفاق مسبق مع هالاند وخلاص هيبيع لعيبه كتيره داخل برشلونه عشان يجيب اللاعب لبرشلونه هل هتتم الصفقه ولا لا الله اعلم اخر خبر معانا وهو بيقول من الاخبار العالميه ان كومان بيرفض صفقه اجويرو كومان قال ان انا مش مختلف ابدا عن امكانيات اجويرو لكن انا محتاج لاعب شاب لاعب ابدا ان انا اعتمد عليه فعلا وابني عليه برشلونه للمواسم اللي جايه خاصة ان اجويرو في يونيو اللي جاي ده هيكون عنده 33 سنة وبالتالي هيكون مش الاضافة القوية لبرشلونة من ناحية الشباب لان احنا بندور ان احنا نبني فريق يقود ويتزعم اوروبا في العشر سنين اللي جاية عشان كده اتجاه كومان ان هم يوقعوا مع ديباي وخاصة ان هو على معرفة سابقة بديباي وكان خلاص ديباي جاي في انتقالات يناير اللي فاتت دي انتقالات معلش انتقالات الصيف اللي فاتت لكن فشل برشلونة ان هو يجيبه خلاص ديباي هيجي ببلاش فهل برشلونة هتخضع لرغبة كومان ام هيخضعوا لعملية اقناع ليونيل ميسي باستقدام اجويرو لبرشلونة ده اللي احنا مستنيين نشوفوه خلال الفترة اللي جاية تعالى بقى حبيبي ندخل على الاخبار المحلية واول خبر معانا كان بيتكلم عن علي معلول وهروب علي معلول كل السوشيال ميديا بتتكلم عن او كل من هو لا يشجع النادي الاهلي بيتكلم وبيقول ان علي معلول رحل عن النادي الاهلي وهرب من النادي الاهلي الاهلي بينفي الكلام ده تماما بل الصحافه كلها بتنفي الكلام ده تماما لان علي معلول معروف انتمائه للنادي الاهلي وما عندوش اي رغبه لمغادره النادي الاهلي علي معلول لما اتصاب في مباراه بايرن ميونخ بعدها دخل في مرحله علاجيه ولما رجع مصر تاني كان تم الكشف عليه وعمل له اشعه بالرنين المغناطيسي واكتشفوا ان هو عنده مزق ب 5 مللي في العضله وبالتالي قالوا ان هو مش هيرجع قبل خمس اسابيع لكن مره واحده بيطلع طبيب النادي الاهلي ويقول لك ان هو هيرجع بعد او الخميس اللي جاي على طول بيجي يوم الخميس يقول سيد عبد الحفيظ اللي هو الخميس اللي فات ده لا علي معلول هيرجع يوم السبت بعدها بنشوف ان فعلا علي معلول بيرجع وبيشارك في التدريبات الجماعيه يوم السبت لكنه بتنتهي التدريبات بمشكله ان علي معلول بيحصل له مزق تاني لكن المره دي ب 3 مللي بس علي معلول بيحس باحباط شديد بعد تكرار الاصابه وعوده الاصابه والانتكاسه اللي حصلت له وبالتالي طلب من اداره النادي الاهلي ان هم يسمحوا ليه باستكمال التاهيل العلاجي ليه بتاعه في تونس وبعد كده يستغل فتره التوقف في زياره اهله ويبقى يرجع تاني للنادي الاهلي وده بالفعل النادي الاهلي وافق عليه لان علي معلول هو ركيزه اساسيه من ركائز النادي الاهلي ومستحيل ابدا يكون في حاجه ناحيه الهروب او حتى لمجرد الخيال عند علي معلول ان هو يرحل عن النادي الاهلي الطرفين ما بينهم ثقه دايمه وثقه مستدامه تعالى بقى للخبر الثاني وهي رسائل الخطيب للاعيبه النادي الاهلي قبل مباراه فيتا كلوب الاهلي هيقابل فيتا كلوب في موقف محرج موقف محرج جدا مباراه تحديد المصير فيتا كلوب بيمتلك نفس عدد النقاط اللي بيمتلكه النادي الاهلي وهو اربع نقاط النادي الاهلي محتاج ان هو يكسب مبارياته المتبقيه او يحصل فيه تعادلات في حين ان المتصدر هو اللي يتعثر حاجات كتيرة جدا لسه مش عارفينها في المجموعة دي مجموعة صعبة النادي الأهلي بيصعب الأمور على نفسه الخطيب اكد للعيبه دي ان هم قد المسؤوليه وان النادي الاهلي ما كانش يجب ابدا ان هو يمر بالازمه دي بعد الانجازات اللي فاتت وبالتالي مطلوب من اللعيبه ان هم لا يقصروا ابدا ما يوفروش نقطه عرق واحده في اي مباراه مطلوب منهم ان هم يدخلوا كل مباراه كمباراه نهائي عشان يقدروا ان هم يصعدوا للدور القادم من دوري ابطال افريقيا ولو حتى على المركز الثاني الخبر اللي بعد كده كان هو متعلق ببين سبورت والاهلي، الاهلي بعت بخطاب رسمي لبين سبورت بيقول لهم ان احنا مش عايزين احمد الطيب يعلق تاني على المباريات بتاعتنا، هو ليه احمد الطيب دايما بيعلق على مباريات النادي الاهلي؟ احمد الطيب وفي بيان النادي الاهلي تم اتهام احمد الطيب بالتعصب الرياضي وبالتالي كانت إدارة بيني سبورت ما عليهاش غير إنها تقرر تغيير المعلق تماما عشان يحطوا خليل البلوشي هو اللي يستمر او يعلق على مباراه الاهلي وفي كلوب اللي جايه. خبرنا اللي بعد كده هو بيخص نادي الزمالك، الزمالك بيؤكد ان كارتيرون ارخص من باتشيكو ومفيش مشكله ابدا بالنسبه للاداره الماليه او الازمه الماليه اللي بيمر بها الزمالك في استقدام مدرب جديد ورحيل مدرب مع اخذ الشرط الجزائي بتاعه. فالمشكله ان عند الزمالك ان مفيش فلوس مفيش سيوله وشايفين ان باتشيكو بيكلفهم كتير فقرروا ان هم يطيحوا باتشيكو اللي هو متصدر دوري المصري ويجيبوا كارتيرون اللي كان هربان اساسا من كام شهر بس من الزمالك علامات استفهام كبيره جدا لكنهم بيقولوا ان الراجل ده قدر ان هو يحصل على السوبر المحلي والسوبر الافريقي ويقودنا الى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا فاحنا مش عارفين ايه بالظبط اللي بيدور داخل اداره نادي الزمالك ودماغهم ايه اللي بيدور فيها فهل فعلا كارتيرون قادر على قياده الزمالك خلال المرحله اللي جايه ولا اول ما هيجي له عرض زي العرض اللي جاله من التعاون المره اللي فاتت هيسيب الزمالك ويمشي حسام حسن بيأكد ان فرج عامر رئيس نادي سموحه النادي اللي هو بيلعب فيه بيقول ان هو فعلا بعني ب 40 مليون جنيه مصري لكن الى الان انا ما اعرفش اسم النادي ده هل هو الاهلي هل هو بيراميدز هل هو الزمالك قال ان انا ما اعرفش الكلام ده خاصه ان الباشمهندس فرج عامر قال لي ان انا مش هقول لك اسم النادي عشان تفضل مركز مع نادي سموحه خلال المرحله اللي جايه ويتمنى له التوفيق في المرحله اللي جايه بعد انتقاله للنادي اللي هو مش عارف اسمه هل انتم مصدقين فعلا ان في لاعب يتم بيعه للنادي هو ما يعرفش ولا لا او هل ممكن فعلا يكون اللاعب عنده ثقه عمياء في رئاسه نادي معين بيلعب فيه لدرجه ان هما يبيعوه لنادي من غير ما يرجعوا برايه ده علامات استفهام بتحطها على كلام حسام حسن لاعب نادي سموحه في كلام كتير جدا كان بيقولوا ان هو هيروح الاهلي او حتى الزمالك او حتى بيراميدز فاكيد اللي يقدر يدفع 40 مليون هو يا الاهلي زمالك بيراميدز واللي اغلبهم من الممكن ان هو يكون بيراميدز دي كانت اخبارنا النهارده قبل ما نختم هفكرك تاني بالتحدي بتاعنا وهو ان انا بحط لك الصوره اللي انت شايفها دي هو نجم عالمي لعب في اكبر انديه اوروبا لعب في كل البطولات اللي انت ممكن تتخيلها على صعيد الانديه وعلى صعيد المنتخبات كان بيلقب بالطائر هل مين هو ده اللي هستنى منكم في التعليقات في الاخر ما تنساش ابدا الاشتراك لو لسه مش مشترك معانا وكمان تعمل لايك للفيديو وسيب تحت رايك في التعليقات وقول هل كريستيانو رونالدو هيجي لريال مدريد مرة تانية ولا لا سلام